тұғыр нүкте кезеп ұсынады құран бізге нені түсіндіреді серік қоспайсың өлтірмейсің ұрламайсың өтірік айтпайсың жала жаппайсың ғайбат сөйлемейсің әділетсіздік істемейсің пара алмайсың және бермейсің адам алаламайсың тәкаппар болмайсың жақсы мәмледе боласың рия жасамайсың реніш сақтамайсың жетім жесірге зұлымдық етпейсің боғауыз сөз сөйлемейсің Қызған етпейсің аманатқа қиянат жасамайсың сараңдық және ысырапшылдық жасамайсың жалған жерге куәлік етпейсің жер бетінде жамандық жасамайсың таразыдан жемейсің туылмаған сәбиді өлтірмейсің зина жасамайсың сыра ішпейсің құмар ойын ойнамайсың сиқыр пал аштырмайсың пайыз алмайсың бермейсің әке шешеге жаман қарым қатынаста болмайсың қолдан нақ сүйер істемейсің күштеп дін қабылдатпайсың